aquesta millora diríem, de la percepció de la, de la situació de la ciutat, malgrat els problemes, és una cosa que ens enorgulleix, però crec que és la que precisament ens ha de moure entre tots plegats, els diferents grups polítics i els treballadors i treballadores de la casa, doncs aconseguir que Barcelona no només funcioni bé, sinó que funcioni cada cop millor. Ens preocupa doncs, que hagin aparegut eh, problemes nous com és el del turisme, que com dèiem, fins al 2006 era un problema eh, pràcticament inexistent i que ara, sobretot a l'Eixample, a Ciutat Vella, a Gràcia, en determinats districtes, s'ha convertit en un dels, dels problemes principals. Això ens preocupa, eh, també prenem nota, creiem que aquí hi ha un toc d'alerta mm, amb tot el que té a veure el trànsit no? I, la, i la circulació, veiem que això també s'està convertint per molts veïns i veïnes de la ciutat de, doncs, en, un problema, en un problema important, i això fa doncs, que les polítiques eh, de l'Ajuntament hagin d'adreçar-se de manera prioritària doncs, a, aquestes, a aquestes noves qüestions